पीरो इधर नाइस जल्दी नीचे नीचे दोनों आ गए यहाँ पे नीचे नीचे नीचे plane please save my ass knock किया चल दे जा रहा हूं जा रहा हूं अरे अरे अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे अबे क्या विशाल भाई चलाना आएगा उड़ के मत बोल भाई कहाँ ये पीछे फाइट हो रही थी यार है कहाँ सामने फाइट हो रही है oh, तेरा भाई है ना ब्रो ओए बचा बचा बचा थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं भाई जो भारी मारे है तो बंदा नहीं नहीं अरे वाह ये बावली गन क्या कर रही है ये क्या कर रहा था भाई उफ अरे अरे अरे चल चल चल बेटा बेटा बेटा अरे इधर इधर इधर गुड बाय नहीं वो बग्गी उठा के चलते पे चलो अरे अरे अरे तुम लोग तो अटक हाँ, गई क्या उसकी पीक नहीं नहीं नहीं किल चोरी नहीं बॉट था बॉट था वो अरे बंदा था उसे दो तो मार नहीं रे बॉट था कौन आएगा कौन आएगा ओए नहीं आ जाओ एक बंदा आ सकते हो आओगे वो नहीं आएगा तो अरे दोनों के बस बस बस बस अबे अबे अबे पुश कर पुश सामने वाले के शैक पे और ऊपर भी नॉक वापस से नॉक किया मार्क द लोकेशन अंदर यही करा गुरु ऑल डेड डैम ब्रो मैं कहाँ ले रहा है छोटे Peittuka. Of. कौन है? ऐसा चलेगा तो कैसा चलेगा? ये कौन है? अच्छा। कौन है? तो कौन Awesome. ऊपर बहुत की मिलेंगे तेरे पर नेट देगा नहीं बता सॉरी अरे क्या खबर है एक आखिरी है जाके मार दे स्वैग <laughs> से ही कंप्लीट करेंगे गेम अरे बाप रे पैर दुख गए सब्सक्राइब फॉर अनबैन